Magandang uh, gabi po. Muli, dalawa yung ating pag-usapan. Itong uh, una ay ito pong uh, uh, plano at mungkahi ni uh, Congressman Mike Defensor na mas palakasin ang vaccination sa magitan ng uh, mobile. Ibig sabihin, magbara-barangay ang mga kinaukulan para mabakuna ang ating mga mamamayan. Pangalawa, ito hong uh, issue ng, alam nyo, ito hong problema sa COVID, talagang lagi dinudugtong sa politika at laging sinisilip yung ibang kandidato kumpara sa galaw ng iba. Ang tinutukoy ko po rito yung laging pinapalabas ng kampo ni Moreno na magaling si Mayor, mabilis umaksyon kumpara doon sa ibang kandidato tulad ni Pacquiao, Robredo, Lacson at Marcos. Yun ho yung kanyang lagi sinasabi. Pinapalabas na siya yung magaling at siya yung pinakamasipag. Pero ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit kailangan niyang gawin at mali kung bakit naman siya nagsasalita ng ganyan. Yung kanyang kampo. Kung hindi mas Moreno, yung kampo niya ang nagmamagaling, nakakasira kay Moreno. Bago ang lahat, kayo po ay aking inaanyahan. Mag-subscribe dito po sa channel na ito, Mike Abe Opinions click ang notification bell at pakishare po ninyo sa ating mga kababayan dito at sa abroad para humalaman nila ang mga bagong impormasyon dito sa Pilipinas. At yan naman ang ating binabantayan. Hindi ba? Well, tulad ng uh, binanggit ko, si Congressman Mike Defensor na kumakandidatong pagiging mayor ng Quezon City under BBM Sara Tandem, gusto niya ay ang diskarte ay uh, dali na sa barabarangay o kalye. Mobile vaccination. Ibig sabihin, hindi na kailangan ng tao ang punta pa sa kung saan lugar may vaccination. Dapat ang gobyerno na ang lumapit sa mamagitan ng lokal na pamahalaan. Yung massive mobile vaccination sa barangay, sa purok, kalye. Mas mabilis. At ako sang-ayon ako dun. Itong idea ito po ni Congressman Mike Defensor ay napakaganda siguradong mapapabilis ang vaccination. Sa ngayon ho, talaga ay napakabagal eh. Kasi nga, mayroong online registration. Okay, bago makapag-registro, ang tagal-tagal. Bago magkaroon ng bakante, ang tagal-tagal. Kaya dumadami ang bakuna, ang dami ng walang bakuna. Especially yung uh, booster shot o pangatlong bakuna. Yan ho talaga yung problema. Kaya salamat, Congressman Mike Defensor. Itong idea mong ito, hindi lang sana sa Quezon City. Sana gawin din ito ng iba pang mga local executive not only here in Metro Manila, kung hindi sa mga lalawigan. Okay? Pwede po kayo mag-comment, react uh, dyan sa isong yan. Pangalawa, ito nga pong ating pag-usapan, itong laging ipinagmamalaki ng kampo ni Mayor Isko na siya magaling. <laughs> Nakakatawa naman, no? Lahat naman magaling eh. Wala namang hindi magaling. Alam nyo, ang kampanya laban sa COVID, especially ang vaccination, gamot, hospital at iba pang tulong na libre, trabaho ng local yan. Mayor, trabaho mo yan. Hindi yan trabaho ng senador. Hindi yan trabaho ng vice president. Hindi yan trabaho ni Bongbong Marcos dahil wala naman si Bongbong Marcos sa gobyerno. Ikaw ang ama ng Maynila, trabaho mo yan. May pera ang gobyerno para gawin yan. Kaya huwag hug ipagyabang ng mga tao mo na ikaw ay masipag at ikaw lang yung gumagalaw. Ay obligasyon mo yan eh. Dahil ikaw yung city mayor. Inuulit ko dun sa kampo ni Mayor Isko, kung hindi nyo alam, hindi ko alam kung bakit hindi nyo alam, local executive ang mag implement laban sa COVID. At ano ang proteksyon? Ano ito? Vaccination. Pagpapagawa ng ospital, pagbibigay ng gamot, pag, pag, uh, pag-test, at kung ano mang kailangan, ano mang sakit, hindi lang COVID. Trabaho ng mayor yan. Eh bakit nyo hahanapan yung mga national candidate na kasamahan nyo? So obvious na ito ito'y namumulitika pinopolitika ginagamit ng kampo ni Isko Moreno itong iso ng COVID, nagpapabango dahil silang daw yung masipag. Aba eh, bakit mo hahanapan yung iba? Yung mga senador. Ang mga senador na kandidatong Pangulo, wala ako talagang uh, access yan para mag-produce ng mga gamot at kung ano-ano. Pwedeng voluntary lang tumulong. Hindi katulad ng mayor, mandatory ang pagtulong kasi ikaw mayor. Ang mga ang mga senador national official yan po'y voluntary lang. Maliban sa Executive Department, ay eh, hindi naman taga-Executive Department siyang iyong kalaban eh. Lalo na si Marcos. Hindi nga, wala, wala nga sa gobyerno, nasa pribadong sektor. Pero tumutulong sila. Tumutulong si Marcos, si Lacson, si Robredo at Pacquiao sa kanilang kakayanan. Hindi ikaw lang mayor, isko. Sumosobra naman yung mga pakulo ng tao mo. Kaya this time, kaya ako po nasilip itong isyong ito. Yung inyong pagmamagaling na yan, again, lalong makakasiya, makakasira kay Isko. Mayor Isko, kung hindi mo alam itong ginagawa ng mga tao mo, ikaw ang nasisira dito, kawawa ka. Masyadong nagmamagaling sila eh. Masado kang binubuhat eh. Inuulit ko, mandatory na galawan ng mayor ang isalba ang buhay ng kanyang mga mamayan dahil ikaw ang mayor. Ang kalaban mo sa national position ng mga senador at isang sibilyan wala silang obligasyon. Sila ay nagbo-volunteer lang. Nasa batas Hindi sila obligang mag-produce ng gamot at uh, ng baksin para bigyan ang mga tao. Dahil sila ay mambabatas, tagagawa ng batas. Iba yung legislator kaysa sa local executive. Hindi ba nyo alam yon? Kakahiya naman, di ba? Eh, ito si Bongbong Marcos. Wala nga sa gobyerno, tumutulong eh. Oh, nakita nyo? Yan ang sinasabi natin. Gumagawa kayo ng paraan para iangat nyo ang pangalan ni Isko pero pag sinilip at nasilip ng channel na ito at atin naman sinasabi ang totoo, palpak eh. Nagbubuhat kayo ng sariling bangko eh, hindi naman hol, wala sa lugar ang pagbubuhat. Ulitin ko ulit, mandatory ng mayor na siya ang gumawa kung paano isalba ang buhay ng tao sa anumang klaseng sakit. Huwag niyong ipagmalaki na inyong ginawa ay ganito, ganon. Kasi trabaho niyo yan bilang ama ng siyudad or ng bayan. Ganun po yun. Kahit sinong local executive, sasabihan ko ng ganito kasi yan ang trabaho nila. Nasa local government code ang kanilang ang batas ang kanilang malaking responsibilidad sa bayan. Kaya huwag niyong ikumpara ang galawan ng inyong mayor kumpara doon sa ibang presidential candidate. Kasi mga legislator sila. Yung isa nga, civilian pa eh. Nasa pribadong sektor eh. Bakit naman makikipagsabayan sa'yo? Gumagawa sila ng tulong, inuulit ko si Marcos, Lacson, Robredo at Pacquiao, meron din sarili silang galaw. Hayaan mo lang yon. Huwag niyo silipin na kayo magaling silang mahina. Mali as in mali ang inyong mga galawan. Nasa inyo rin naman eh, kaya nasisilip yung inyong mga pahayag eh. Masado kayo nagmamagaling. Sa panahong ito, hindi kailangan ng magmag- mag- magmagaling. Kailangan ay eh, magtulungan. Huwag, ka, huwag, uh, huwag pa iralin ang pagbubuhat ng sariling bangko kasi may crisis tayo. May COVID-19. Napakatindi. Hindi naman yung lahat na lang galaw ng mayor ninyo ay eh, bubuhating kaagad, ipagyayabang at ipagmamalaki. Hindi nyo sinilip na yan ay obligasyon niya. Ayan, nalikturan ko kayo tuloy. Pasensya na po. Ha? Hindi maganda yung ginagawa nyo eh. At hindi naman kayo makakalampas dito sa channel na ito. Hindi naman tayo nagyayabang. Gising tayo sa katotohanan kung ano ang mga nangyari. Kaya maging maingat po. Huwag natin linlangin ang mga tao. Nasabihin pa nyo, fake ang mga survey. Kayo ang number one. Eh, di ba alim, pagpropaganda yan. O, isa pa yan. Huwag kayo nagbubuhat ng sariling bangko. Sa, sa politika, pag nagbubuhat ng sariling bangko, talo sa eleksyon. Maniwala kayo. Hanggang dyan muna po ang ating pag-uusap ngayong gabi. Marami pong salamat. God bless.